Tuntunan, tuntunan. Tuntun. Medun kene wardi nggih jalan-jalan kok so. Ane panasan ngon kene lho le, garene lho, yupan kene lho. Numpak iso burung kowe? Apa nang jagrak kowe? Endi? Uh. <laughs> Việt Nam có mặt trơn có mặt trơn đó nó bây giờ ra có mặt trơn có mặt trơn đi sao ra hả Keren ya no? Ya corona lho le. Jakrake ngantos iki lho ngono kuwi iki. Jakrake kuwi nek ya. Nang dituntuni mumpung ini main kenceng awake. Ya, ya mubeng-mubeng ngene iso lah ngene nuntune ngene iso. Aku punya oh, umur kecil. Aku tinggal ya untuk saya ya halo lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita nih jalan-jalan harapnya harap sawah coba skuter loh Banter enak ya, Teh? Banter lah ya. Oh, oke, siap. Ini pinane mung kalkulasi rek motor. Hah? Tapi nek eh, apa iku? Usung kena. Timbang apa iki? Pit, timbang pit. Nek tolong ae setengah boleh iki? Iya. Foto-foto tolong ae. Nek sepone pit iya lah. Iki musong ngono kena. Jalan-jalan tok. Iki kok ora ketok ya ngesor kenapa 10 kilo barang lu iya nek ning tinggi bocor-bocor yang ngono ya kan Oke. Halo, Lur. Amale, amale. ngetono HP nih kamera nih dada dada le dada le yang kayak apa tahu anu kentan batu kentan ah masa kentan ranking kain kan gani ranking mami lo tak lo tak ah, ah. mandek. Nah, lagi itu dari. Oh, disuruh. Hmm. Pada ini. bang, jawab pola yang ini. Wapi. sana yung Mbah sama lagi. Ya. Ban mau kapan ba ng red ba? Ha? Ban kapan? Eh? Oh. Iya. Urang lah uang. Urang na mau lah uang ya? minggu paling na sesuk. Batunya sih bro le. Ya? Mundurnya na mundur mundur. ভিতর কন কন Nggih, sampeyan niku wau. Endang iki. 哥，哈。 ikut kayak aku di sini tuh kalau hutan-hutan kayak naik kapal tor di foto kapal tor? apa? ya ya hutan-hutan iya, iya mati iya, kok hutan-hutan kok naik kapal tor ki nyapa kapal tor? gerak ya ngaile pak ini kali oh kali? malah batu batune entek bane lho. Iya ta, Le? Batune entek ta, Le? Heeh. Ngecas berapa, Le? Kita. Nanti nek ngecas semua Ning jero omah. Ning iya Mari saya tunjukkan uh, untuk sekuternya lor, batu nentak Bejo ya wis mulai ora mulai kenteneng nyurung. Oke, sebentar saya review dulu untuk sekuternya ini lor skuternya lor ini depan kibel iki rating ya kena mau jenis mak iki lampu depan lampu depan rating bel terus iki on off lor. iki on off iki masukan terus neleng jalan lagi Tapi penyolong ada satu dua tiga berhubung batu nentak saya tidak bisa menunjukkan jadi di kalau dibuat berkendara kurang banter kurang laju bisa ditekan ini untuk penyolong satu dua dan tiga ini rem sama ini rem juga ini rem kiri eh, ini rem kiri ini rem kanan terus ini ngecas kene lor ki lor ini untuk ngecas terus itu ada lampunya aneh lampu ini lagi ya aneh hubung batu nenta nanti kita cas untuk rem cakram rem cakram sekok lampu ini lampu ini gue lampu ini bisa di dengak nih bisa di dengkluk nih aja lah aja dengan nih ben le. terus belakang belakang kosong belakang gak ada lampu Oke, mari kita cas. Cas dulu le, le, cas le. Entah le, batu le, mano, tuntun le. Bisa aku nonton. Eh? Kuat mana? Kuat. Ayo dicas sih. Radika kasih sik sele sele. Hop hop hop hop. Ayo yo yo yo. Duh, kuat lah. Hmm? Ayo. Eh? Nah, ini aku malah tua. Kau malah panak kono. Loh. Nanti, nang ngecas nanti. Nanti. Kono, ada makan kono. Nanti makan kini. Oh, kono tak? Nanti yang cas nanti. Hmm? Cas nanti. Tak apa, aku yang kat. Oh, tekone pun sini no, bisa peran jagrek